The sun is up now. The sun is up now. The sun یعنی خورشید. Sun خودش یعنی خورشید اما چون خورشید یه دونه ازش در دنیا وجود داره و یکی از کاربردهای آرتیکل THE برای اشاره به چیزهایی است که شناخته شده بین گوینده و شنونده است و البته چیزهایی که یه دونه ازش در دنیا وجود داره بنابراین خورشید آرتیکل THE میگیره پس the sun میشه خورشید is است up بالا یا در اینجا اون بالا در آسمان now اکنون The sun is up now خورشید الان در آسمان یا الان در آن بالاست The sun is up now The sun is up now Turn off the alarm clock Turn off the alarm clock. turn off یعنی خاموش کردن و فعله و در ابتدای جمله اومده و فعلی که در ابتدای جمله بیاد ساختار امری داره و چیزی رو از مخاطب میخواد The alarm clock یعنی اون ساعت هشدار رو اون ساعت هشدار که من و تو میدونیم کدومه همونی که اول صبح مزاحممون میشه و بیدارمون میکنه حالا چرا اینجا گفتیم The alarm clock دلیلش اینه که اگر حرف اول از کلمه بعدی که بعد از THE میاد صدادار گفتاری باشه برای راحت بیان کردن یا طبق یک قاعده و قانون در انگلیسی ما باید THE رو THE تلفظ بکنیم پس در اینجا میشه The Alarm Clock اون ساعت هشداره پس Turn off the alarm clock یعنی ساعت هشدار را خاموش کن Turn off the alarm clock. Turn off the alarm clock. Be a good boy from now on. Be a good boy from now on. Be یعنی شدن یا بودن A good boy یعنی یک پسر خوب From as now اکنون from now on یعنی از الان به بعد be a good boy from now on یعنی از این به بعد پسر خوبی باش be a good boy from now on be a good boy from now on do not be angry Don't be angry. Do not یا don't برای منفی کردن استفاده شده. Be یعنی بودن یا شدن. Don't be یعنی نباش. Angry یعنی عصبانی. Don't be angry یعنی عصبانی نباش. Don't be angry. Don't be angry. Maury and Tara are here. Mori and Tara are here. Mori و ترا اسم خاص هستند و بینشون میبینید که and وجود داره and یعنی و Mori and Tara یعنی موری و تارا are هستند here اینجا Mori and Tara are here موری و تارا اینجا هستند Mori and Tara are here Mori and Tara are here. Come and see me. Come and see me. Come یعنی آمدن. See یعنی دیدن. Come and see یعنی بیا و ببین. چی رو؟ می مرا. Come and see me یعنی بیا و مرا ببین یا بیا و با من دیدار کن. Come and see me. Come and see me. Walk ahead of me. Walk ahead of me. Walk یعنی قدم زدن یا راه رفتن. Ahead یعنی جلو. ahead of me یعنی جلوی من و همونطور که میبینید of در اینجا برای کسر مالکیت استفاده شده walk ahead of me یعنی جلوی من قدم بزن یا جلوی من راه برو walk ahead of me walk ahead of me I am afraid of bears I'm afraid of bears. I am یعنی من هستم. Afraid یعنی حراسان یا ترسیده. I'm afraid یعنی من حراسانم. Of از bears خرس ها. Bear یعنی خرس. bears یعنی خرس ها و وقتی که به صورت جمع بیان میشه یعنی کلیت خرس ها I'm afraid of bears یعنی من از خرس ها می ترسم یا من از خرس می ترسم. I'm afraid of bears. I'm afraid of bears. I want to buy a car. I want to buy a car. I want to یعنی من میخواهم که want یعنی خواستن buy خریدن a car یعنی یک خودرو یا یک ماشین I want to buy a car من میخواهم یک خودرو بخرم I want to buy a car I want to buy a car. A lemonade, please. A lemonade please. ا یعنی یک lemonade یعنی لیموناد please لطفاً A lemonade please یک لیموناد لطفاً A lemonade please A lemonade please Please come in Please come in Please لطفاً come آمدن in داخل Please come in یعنی لطفاً بیایید داخل Please come in Please come in We are in class. We are in class. We یعنی ما are هستیم in در یا داخل class کلاس We are in class ما داخل کلاس هستیم یا ما در کلاس هستیم We are in class We are in class Leave it to me Leave it to me leave یعنی ترک کردن یا رها کردن it اشاره میکنه به اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه و معنی عمومیش یعنی آن to به می به من مرا leave it to me یعنی بسپارش به من آن را بسپار به من leave it to me leave it to me Do not lie to me. Don't lie to me. Do not یعنی انجام نده. Lie دروغ گفتن. Don't lie یعنی دروغ نگو. To me به من. Don't lie to me. به من دروغ نگو. Don't lie to me. Don't lie to me. We have a class now. We have a class now. We ما have داشتن a یک class کلاس now اکنون We have a class now. ما الان یک کلاس داریم. We have a class now. We have a class now. Have a nice time. Have a nice time. Have داشتن. A یک. Nice خوب. Time اوقات یا زمان. Have a nice time. اوقات خوشی داشته باشید. Have a nice time. Have a nice time. I use it for my car. I use it for my car. I use یعنی من استفاده می کنم. فعل use یعنی استفاده کردن. It یعنی اون. For برای my car ماشینم. I use it for my car. من از اون برای ماشینم استفاده می کنم. I use it for my car. I use it for my car. It is easy. It's easy. It on is asked. Easy آسان. It's easy. آسونه یا آسان است. It's easy. It's easy. I am a student. I'm a student. I am یا مخفف شده I'm I'm a student یعنی من یک دانشجو یا یک دانش آموز هستم. I'm a student. I'm a student. I am learning English. I'm learning English. I am learning یعنی من دارم یاد میگیرم ساختار حال استمراری کاری که در حال استمرار و در حال ادامه است I'm learning یعنی من دارم یاد میگیرم English یعنی زبان انگلیسی I'm learning English یعنی من دارم انگلیسی یاد میگیرم I'm learning English I'm learning English